blau, stimme in über hell oder grau. Ob blutig, leicht oder schwer, dramatisch, stell dir das bloß mal vor. Vorhang auf, Schatten und Licht, ein Dialog voller Dynamik, fast schon wie inszeniert. Und dann neue Szene, hab meine Form verändert und bin ziehst mich hin, weg von mir. Ich treib so, ich treib so, treib so vor mich hin. Bildest du dir das nur einfach ein? Bildest du dir das nur einfach ein? Bildest du dir das nur einfach ein? Bildest du dir da nur einfach was ein? Bildest du dir das nur ein? Christ.